好，今天我们要展示的是云端叫号系统。那我们都知道，一般人到医院呢，最怕就是太早到，要等很久啊；太晚到了，又已经过号。那所以呢，我们今天就要利用这个 WiFi 模组呢，把医院的叫号系统连上云端。那一般人呢，就可以透过手机的 APP，及时的查询目前医院的号次已经叫到几号了。那我们现在就来展示一遍。 假设一刚开始呢，是零号，那现在医生要看第一号病人，那他就按了这个按钮。好，我们看到手机的 APP 马上及时的就可以看到，现在医生已经在看一号的病人。那假设隔一下子呢，医生又要看二号的病人，那他就按这个按按钮。 这时候，就跳到二号，那以此类推呢？一般人就可以及时的知道说现在医生已经看到几号了，啊，就可以抓准时间到医院来报道。那这就是这一套系统的用处。那我们今天的展示呢，就到这边，谢谢。